Travel Show قدم به قدم марамад як чой гиред марамад хуб бинандагони гиромӣ баъд аз э, чанд рӯзи саёҳат дар шаҳри ҳисор ин лаҳза қарор дорем дар деҳаи шоҳанбарии шаҳри ҳисор ва доир ба бобои абдурашид البته شاید تمام مردم تاجیکستان دانند و این لحظه در مهمانی بابای عبدالرشید قرار داریم بابای عبدالرشید سابقه دار جنگ و مهنت و 108 ساله هستند و این لحظه ما در نزد بابای عزیز قرار داریم و میخواستیم که از زبان ایشون خودشون را برای شما معرفی کنند من اندولیت جنگ بزرگ وطنی پرسنال پنسنیر، ویتران تورده من <coughs> از سالهای 1942 به جنگ رفتم از سال 45 برگشته من قریب 35 سال رئیس خاجگی همین خاجگی شده کار کردم من دیپلت سویت یالی بودم من انا حاضر من پنسنیر هستم در همین خانه سراحت کرده هم میرم من جناب یالی امام علی رحمان برای ما بسیار غمخواری کلان میکند و ما پنسه داده هر ماهی مای به خبر میگرند. حاضر ما در دولت همین تاجستان استراحت کرده خوبیم. دولت پسرو، و و همین نه مسئله اگر در شما از اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی پرسید ما سال 1942 جنگ رفتیم ما یکمین بار бо мо ба якумин бор мо ба шаҳри битваи сталинградда бурда будам сталинград моҳи апрели соли 1942 озод карда шуд соли 1943 27 январи соли 1943 ростов домба ман тир хӯрдам пушти гӯскам аскол кадад баъд аз он моя ба дайрои дон гузаронда ба шаҳри қамишин оваранд шаҳри қамишин ба бароход ба савор карда ҳамаи раниҳоя ба шаҳри горке оваранд шаҳри горке ҳаминҷа ба операсия каранд аз колкаи мо гирифтанд мо да ҳаминҷа се моҳ сеюним моҳ ичене гирифтем баъд аз он нақ шудем о моя баса ما با سر شهر ایوانوفسک آورده با دو سد و چارون پروتانک ارتلری پولسکا ارتلری دا ماندم و ما با یکم اوکراینیس فرانت فرستاندم با ما با یکم فرانت بردن از دایره دنیپر سر کرده فرسری دایره نریفته پولک ما شراک کرد دو سد و چارون پروتانک ارتلری پولکا بود کماندوی ما лушков командови мо подполковник куканов буд у вақта да якум украини фронт маршал конов команду медод якум украинский фронт ба ҷои вақте ки жукуфа унҷо дига вай ба фиристондан ҳам вақт конов буд главный генерал конов главный командующий якум украинский фронт бо мо дар ҳамаҷо جنگ من آزاد کردن شهر مرکزی کیف کیروف کیروف ورونش پلازارمای سندرمیر لیواف کیزنبرگ همه شهرها ما همه پالک ما اشتراک کرد در جنگ ما اشتراک کردیم بعد از آن من در یک شهرچه تیر خوردم بعد من به شهر با جیتامر آوردن جیتامر ده دستم تیر خوردم اینجا چین کردن با نقصدم با رفتیم با به هم دو و چارون کارتلر картелер полка вохӯрдем бо ба ҷангида мана баъд полша украина озод кардем полша баъд германия баъд аз германия сеюми апрели соли 1945 армияи советӣ берлин ба даромад балназа байдоха заданд дар крем чизи вай инстри хак меган чизи вай ба оле срехаки берлин بعد پول کیمو به شهر اوکر... به طرف چو... چخسلواکه روی کرد چخسلواکه بعد در چخسلواکه تا نهمی مایه در چخسلواکه جنگیدیم نهمی مایه ساعت های هفت هشت سهر میتن اعلان کرد که وینا کانچی بعد همه شهر وای چخسلواکه از چخسلواکه چهار کیلومتر وستر یا لیست بردن جا کرانمانه همجبه با چهار ماه ما ایستادیم بعد از چهار ماه بعد آوردن مینیسکی شهر مینیسکی چه اولی بلاروسیا بعد از همینجا جواب دادن ما آمدیم به وطن برگشتیم نهم نویبر سال 1945 ما به خانه ما رسیدیم به وطن همین همین شام به پدر ما وقت ساق سلامت بود مادر من ساق سلامت بود پدر من رئیس کلخاز بود فهمش کریماتا میگفتن اون کس بعد پدر کتی ما من چند وقت و خش همه آش... خبر گرفتن آشنا شدیم من بعد کسب معلمی داشتم از سال 34 خوانده کورس معلم تیار کنه تمام کرده معلم بودم سال 42 رفتم من معلم بودم از سال 42 از سال 34 خوندیم 35 پرکز دادن تا سال 42 معلم بودیم معلمی ما جنگ رفته بودم بعد آمدیم با کسب معلمیون کار کردیم ماه مرد سال 1940 ششم پدرم خضا کرد و من در جای پدرم رئیس ماندم و من از همه سال 46 ششم 8 اپریل سال ششم رئیس کالخوزی شد کار کردیم. بعد سال 50 کالخوزا ها قطی شد با رئیس دیم سال 53 56 بعد دو سوید خشلاق یک خواجگی کردم ما ده همین 35 سال رئیس خواجگی شد کار کردیم بعد وای من با کالخوزا سال 1992 با ҷудо карданд адел бо шаш калхоз кардан ҳамн калхози ман ҳозир шаш раис дорад буд мо ҳозир мана боз ба қатъи раисҳо намондам бурдам кор кардам як э, аввали омадагии мо э, аз шаҳри нав буд ки оле ки аюбов аюбов ки гуфтаги одам дире омадам каз раис шудам با اون که از نماندم بعد چهار روز من خانه بردم قدش کار کردم شش و نیم سال با دیگرها شد دیگرها شد شش در کلخاز بودم تا همون وقت من تا حاضر پنج رئیس شده گرنه، با جدا که شد با همش بود شش خب. کلخاز حاضر Э, ҷаҳони сипос бобоҷон дар э, хубинандагони гиромӣ дар назди бобои азизи мо танҳо фарзанди хурдиашон имрӯз ки мо тасодуфан ба хонаи онҳо меҳмон шуда омадем яъне барномаи қадам ба қадам тасодуфан беогоҳӣ ба хонаи бобои азиз ташриф овардам ва танҳо писари хурдиашон ҳамин ҷо пайдо кардем бо э, набераи писари калонияшон ки дар наздашон нишастанд ва мехостем бобои азиз ки айни ҳол ҳам дар оилаашон набера Э, квира чвира ҳами хелам ба фикрам набира авира квира чвира дорои ҳам набира ҳам чвира ҳам квира яъне давлати э, бузург ҳастанд э, ва мо мехостем аз забони эшон барои бинандаи мо аз таҷрибаи зиндагиашон як панде диҳанд ки масалан бобои азизи мо як асру ҳашт сол зиндагонӣ карда истоданд ва аз ҳамин давоми умри пурбаракататон барои насли имрӯз чӣ гуфтанӣ ҳастед وەرەوەی بەلاوتری روز من که البته من پسرهای ما من همش معلومات هەمەش دارد من سود نویره های ما سود خوانده تمام کەرەگەان من ارزو میکنم که همه همین ها کارها با کارهای نقد تامین شوند کار کنند تا بدن ما ما آب کنند من آرزو دارم که ویره چویره های من ҳама вақт соқ саломат бобошон бори умри дароз бинанд, барори кор бинанд, рӯзгори тинч дошта бошанд. Ай ҳамино ҳама хел орзу мекунам ман. Ҳозир ман аз ҳама инҳо хурсанд ҳастам. Ҳамаи писаром, навераҳом, вераҳом, шувераҳом мана как бобо ҳурмат, иззат мекунад. Ҳама вақт дар ҳаққи инҳо ман догу ҳастам. برادری عزیز البته پوشیده نیست و میگفتید که سیری عمری رو شما در چی میبینید سلام، <coughs> سلام عمر دروازه من در آن میبینم که من <coughs> یکم تر چوی نوشید یکم تر چوی نوشید من در آن که من از روزی که منم کارگر شدم باید شدم من همه وقت برای همه سلامتی خودم غمخوری میکردم من یگان وقت نشده است که من برای سلامتی نبود بسیارتر سناتاری کفکاز برفته آدخ میکردم کجا گربه من حاض شامبری است من هم کرات شامبری اساسی سببگارش من هستم من همه آب محکم میکنم برای گوسفند دوادم کردم قرار سویت وزران آوردم انا همون سردارش به نشان دادم شتابش در رفته گفت کم آب کشادم من همین او حاضر بایی بعد از اون سال پنجه و دوم انالیز گرفته بردن کراد شد نواجه اینجا گسپن میشتیم من هر سال 24 رفته من در همین کراد آدخ میکنم نبره باباش. میبرن من همینجا همون دیرکتراش و هاش بسیار دادم اکن این سلامتی عمری درازه در همین ای که یکمین که تنگ باشه، ناز باشی فرزندهای با خوب داشته باشه، یگان واقعه یگان شرایط هم فرزند یا نویره ها نکنن خفه میشی خرس... زغ این البته این زقه بسیار چیزی وای هست برای همین البته همین سندی گل سوال شما با سندی درازه من من از همه روی وخشه فرزندا و ای همینا ای روی وخشه خودم از آرزو تنج آرام که هستم ای همین تو میکنم که سندی سال من من 108 شدم البته <clears throat> از روی همین است мана фарзанди хурдиатон акои давлат дар наздатон ва набиратон муқимҷон дар пешатон нишастааст ва мехостем ба бинандаи мо расонед ки тақрибан дар умум набираҳо увера чвера кабираҳо дар умум чӣ қадар ҳастанд агар э, вай акун <coughs> вера чвера кавера аз нӯҳ фарзанд аз нӯҳ фарзанд яксаду ки ҳафтодта гувама меарзад ҳастанд 170 тақрибан 170 тақрибан 170 мерасад саломат бошед ҷаҳони сипос бобои азиз мо ба шумо саломатии бардавом ва умри дарози боз аз ин ҳам пурбаракатро мехоҳем худо кунад ки ба поятон хор назанад ва давлати навераву абераҳоятон аз ин ҳам зиёд гардад сарбаланд бошед моам ман ателюзори شما جوانمو جوانمو که ما حرمت کرده همه جا اومده ما ما شما مندار هستیم با شما هزار رحمت که من در همه شو در ساعتی من حاضر نمیدانم چند شد هشت شب هشت شده ساده در همه شبی برای ما مهنت کرده خود دی ای دوشنبه شانبری آمده این چند کیلومتر است ما همون شما ها از هر داری همون تلویزیون جهانما جهانما میندار هستیم خدا خداوند و شما هم عمری دراز شد با خداتان و فرزنداتان اهل اولتان یار برادراتان باباتان بر 108 روی با پیر شوی پیری با قوت با دولت شوی نوره باباش سلامت باشید تشکر زیاد برای بسیار هم یک صحبت گرم و صمیمی و قبول ما در می